azenario eta erremolatxa guztiak, zer moduz, dena ondo, dena mondongo. Aurreko bideoan, bidea hoz betetako esketx batzuk grabatu genituen eta gaurkoan beste batzuk dakarskizuegu. Bai malen, zuri ere tokatu zaizu oso oso genio txarreko irakaslea. Bueno, ba, tor irakasle ernegatu erre erre txinipurterria. <laughs> Irakasle hau, piperra baino erreago da, zipotza galanta gaina. Zuek ere baduzu irakasle ernegatu erre erre txinipurterrerik, atea utxik, porteria utxik, eta Mikel Beristenek, baroia, kanpo gota du. Bueno, bueno, bueno, bueno. Hi, Windows! Está bilondo! Windows! Melontzio! Melontzio! Eta noa, onza armario! Txiribia, txiribia! Txiribia? Txiribia, txiribia. Txiribia! Txiribia! Txiribia! Komunera joan eta pixa kanpora eginda hankak busti dituzu. Kasuen Erremedio hori gabeko babua nauk. Zertan genituan pentsatzen. Ah, ate bat baina tontoagoa nauk. Eta orain, autoa ustez ondo utzi duzu aparkatuta taoa behar bezala ordainduta. Amar minutuz baino ez zara luzatu eta kotxera itzule zarenean, izuna. Koronavirusa baino gaiztagoa, duke mengo taoko langilea, eh, benetan, eh? Barren galdua, gaizki jaioa. Ja, makina honez, ozera, deaburu erakua, zer jo, eh? Matrikula berriz hartu beretela. Gurasoa zara eta jaso gabe jarraitzen dute zure seme alaban erabeek utzitako kantzontzilo eta kulero zikinek erregian abarkak, seme alfergorotza, alaba potota hundia, soinketako irakaslea baino alferraguak bilak. Eta sukaldean, ia berdin. Honek hemen segitza aldu zuen Mekasuen esan ez dio pajasotzeko lampuskerroni, alferrontzioni, olentzero puskoni, babaskalen boligrafa baino alferragua zer da ba. Oraintxe ikusi duzu zure herriko youtuber arroa. Estepan aldamiz dela uste duena. Bona Julen, bai. gongo haitu, gale? Bai, venga, zaitu, Imanol. Ordoa, oa hundia, asamblea, handi handipota. Presak azabiltza, eta herriko belarri jale handienak oraintxe harrapatu zaitu Eta orain askatu zaitu. Ai, ama, eman zirak eharra ahozabalak. Zintzarria orain txe janduela ematen du. Dulen, dulen. Dölön, dölön. Edo lagunen artean ezagutzen dugun bezala, brazagoitea. Onaino gure birao esketxak. Onaino gure proposamenak. Eskerrik asko Lagari, eskerrik asko Fausto, eskerrik asko Kike Amonarriz, eta eskerrik asko Tao Makinari. Bideoa gustatu zeizkizu eman like utzi iruzkinak eta arpidetu. Orain, nor bere kontu dago, bakoitzak bere hizkuntza aizkora hartu eta zorroztea. Bla!